Eia, eia, eia, eia, norbait kanpoan ote da. Eia, eia, eia, norbait kanpoan da. Langileak, langileak, langileak ote dira. Langileak baldin baldin. zela langileak langileak langileak ote dira langileak balin badira barnera sardite zela eia eia eia eia norbait kanpoan ote da ja, e, ja, e, ja, e, ja, norbait kanpoan Nagusiak, nagusiak, nagusiak ote dira. Nagusiak balin badira kanpoan nagusiak, nagusiak ote dira. Nagusiak balin badira kanpoa